Si vernos otra vez Que se adelante la hoja Mi reloj la truque pa' que llegue antes Y tú te tardas de más Interesante, te gusta gustar Hacerte la vega Si vernos otra vez Que se adelante la hoja Mi reloj la truque pa' que llegue antes Y tú te tardas de más Interesante, te gusta gusta. no quería que a tu lado fumara Y ahora nos pasamos a ver de tirado en la cama Mientras con que me aplaudo con los ojitos rasgados Vamos del demasiado Mientras con que me aplaudo con los demasiado Mientras con que me habla uno con los ojitos rasgados Vamos del amor demasiado Mientras con que me habla uno con los ojitos rasgados Vamos del demasiado again.